которулуштун проекциясы координаттардын айырмасына барабар бул теңдемелерден кыймылдын теңдемесин алабыз эгерде баштапкы координатасы баштапкы ылдамдыгы жана ылдамдыгы белгилүү болсо анда нерсенин координаталары каалаган убакта аныкталышы мүмкүн